Thank you. Uy. Naku, naku. Ang dami ko na nakikitang ganto pero akala ko nang gagawin niya. Mm. Love tripin? Sa mga may balak magtayo ng milk tea business dyan, tilapia, Puro na pala. Ang witty ah. Gusto niyo si Kating ko. Ang witty. Yeah! <laughs> Bakang. <laughs> Ayun. effort nila sobra. <laughs> Sobrang effort gumawa. Ang galing. Hindi pa man. Sabihin mo, salamat sa ano. Ang galing. Sobrang galing. Ayoko na. Mams, let's eat foods. Taras nas. <laughs> Sam, stop saying letter S at the end of oh, every diba? word you <laughs> say. ano bang ulam natin dyan? Uh, uh, um, bangu, na may kamate, at sibuya. Tinanggal lahat ng S nga. yung lip bite. Paano ba yun? Hindi ko napansin yung ganito. Oh. Uy! <laughs> Natanggal yung isa. Seryoso ba? O yun yung pustiso niya. <laughs> Oh! Duda! Hala ka! Natanggal! <laughs> Kulang ata sa dikit. Pat... Oh, patay! Ma! Hala na! Hala, nasira pa tuloy ano ba yan? Ano ba? Natanggal lang. Ayaw ako sa'yo, Tuday. Oh, nag-lip bite pa kasi. And... Ang cute! <laughs> Ang galing. Eh, shoutout po na naman din sa mga taong nagtitiktok ha. Mm, Unang-una dyan ha, shoutout dyan sa mga nakabrace ha. Aba, ay talagang ang mundo'y ingestible. Kau, sinasabi ko ha, hindi na naman patas ay. <laughs> Inaano na Katago, naman. nakabraces, ang dami agad followers. Kau, aba, ipatunayan mm. nyo naman kung kahit hindi nakabraces ay gusto nyo ang tao. Aba, wag niyong ihintay, magpapabako din ako ng ngipin. Para na ang Inaano ka Noy. Ay, ako hindi niyo na-appreciating ang aking Sino ganda. nag sa akin ah, dito? Kahit hindi naman ako naka-braces, maganda naman ako. <laughs> At kapalo-palo naman ako. Oy, ang ganda Tapos kaya ng yung niya. ngipin ni nagtitiktok Tanya. na mga naka-braces ah, na, Sorry, sorry. pinaghihili pa ang mga braces, ay, mga pag ang pang sasalitaan, nananadya naman, eh, kala may bagay, eh, hindi naman bagay, Oy, eh, right. ano? Okay, ang gayong pa, eh, kagaya hindi pa Aray, ipinakabag ang lahat, <laughs> eh. Oh, ba't hindi niyo ako pinapalaw? Oh, bagus <gasps> mga braces niyo kasi lang ang mga braces ang mga gayaan. Ipapalaw niyo Nahiya yan. tuloy Ay, shout out po di yan. Talagang isa din kayo sa mga unprayer <laughs> at saka sa Unprayer. <laughs> So, what Asian are you? Isang taon. <laughs> Guys, sa totoo lang, wala akong may content ngayong araw. Pero nakita ko to sa Facebook. Magbigay ng isda na nagsisimula sa letter P. 555 sardines. Peppa fish. Piranha, isang uri ng isda na kumakain ng hak ng slime sa buhok ng bata. Tapos yung mga comments, <laughs> lagyan mo na matika ang ulo ng bata para dumulas yung slime, tapos gisahan mo na din ang bago niya na Gawa ka na lang ng bago, boss. Suggest lang. Kuha <laughs> ka na ng malamig na tubig, tapos hulaan mo ng sabon, tapos pakiugasan mo ng pinggan <laughs> Kuha ka blower, tapos i-blow mo <laughs> Gas na katapat yan, pero kung ayaw talaga, sindihan mo na lang. <laughs> So, marami pong nagtag sa akin dito sa post na to. Tinatanong niya kung ano daw yung lumalabas sa grasshopper. Pero pray mantisin siya ha. So, ang mga comments. Tali yan! Kinilig lang nakita yung crush niya. Ih, sana ula! Sign in para mag-general cleaning ka na. <laughs> 28 years old, may sariling washing machine. Eh, ikaw? As usual. 34 <laughs> years old, maraming ipon. Ipon ang sama ng loob. 28 <laughs> years old, may sariling lupain <laughs> sa kuko. 26 years old, may sabong secret. May... 12 years old, stress kung magpapatuli ba o hindi. may sariling ibag. <laughs> ibag? Ako 35 pa lang pero marami nang nararamdaman sakit. Same! 25 <laughs> years old, may micro savings account. Account lang, walang laman. 27, <laughs> may sarili face mask. 27 years old, may sariling mundo. Hey! 아줌마! 음.